Góðan og blessaðan daginn, gott fólk. Júli heiti ég og yfir næstu tíu daga eða svo þá er stefnan svo að keira hérna svo kallu norðurstrandarleið. Ef þið viti ekki hvað norðurstrandarleið er, áður við að skoða það eins betur því það er 900 km laung ferðamannarleið sem liggur hérna frá Kvamstanga uh, í vestri og endar á Bakkafjörði í austri. En norðurstrandarleið, hvað er það? Á ennskunni Arctic Coastway, svona ferðamannarleið og ef þið hafið verið að keira um landið þá er svolítið skemmtilegt hérna ef við lítum hérna snúmyndavelni við þá sjáum við þessi dásendarskildi þessi dásendarskildi hérna þetta er skildi fyrir norðurstrandar leiðina Hér eru við stödd við höfnina á Kamstanga. Hér er afskaplega fallegt, sérstaklega á svona degi. Hérðan er hægt að fara í selaskoðun. Ef við viljum fá frekar upplýsingar um það hvernig við komist í selaskoðun, þá kíkjum við nú selasetrið. Afskaplega áhugavert sapn, það er yfir upplýsingar með stöð, þetta er það sem við viljum vita. kíkjum hérna inn Hæ Ráðu þið öllu? Já, klálega Klálega Má ekki lappa í gegn? Endilega, velkomin Og hér höfum við svo prjóna vélarnar sjálfar svolítið skemmtilegt. En það skemmtilega við þetta er það að starfsfólki hér og eigendur eru meira enn til í að lappa um með fjölskylduna og sína ykkur hvernig lutinir gerast og það kostar ekki neitt og svo í lókferðar í lóktúrsins fá allir lunda það er ekki leðilegt Ef einhvers þar var staður til að setjast niður og borða nesti sín, þá er það hygglust hér. Hamarsrétt á Vastnesi. Einstaklega staðsetjum að rétt í fjörunni. Hér er ég stættur við tjörn. Kirkjuna að tjörn. Og hér í kirkjugarðurum hvíla tveir einstaklingar sem þið getur kannast við. Agnes og Fridrik. Hér voru þau jarðsett um 100 eh, árum eftir aftökuna. Þarna er kvítserkur. Og hérna er fallet útsýn yfir húnaflóhan. Og kvítserkur lítur náttúrulega svolítið út fyrir að vera þrýfætt risaðila en, en eins og allir vita þá er hann að sjálfsög steinrunni tröll sem ætlaði sér að þakkan er í kirkjuklökunum í Þingarækirkju. Gekki betur en þetta. borgarvirki er virkilega einstakustæður. Við erum stödd hérna ofan í gígtappa, ofan á gígtappa og það er einstaklega vísind hérna yfir svæðið. Og ef að myndin prentast vel þá sjáum við hér út um ópissisni til austur, þá sjáum við Eiriksjökul vera við himinn. Þá er ég komin fyrir Vassnis æfinturlega fallegt svæði og ég hveti ykkur öll til að kíkja á það